La fantasy, c'est un genre littéraire et médiatique qu'on connaît le plus souvent à travers quelques grands titres. Hein. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Game of Thrones. Dans les œuvres de fantasy, qu'elles soient des romans, des BD, des films, des séries ou des jeux, on voit surgir la magie, le merveilleux, au sein de mondes qui ressemblent au nôtre, ou à un passé plus ou moins reculé du nôtre, souvent d'inspiration médiévale, ou encore dans des mondes qui s'en éloignent fortement, mondes parallèles, alternatifs, exotiques. Véritable invitation au voyage dans d'autres réalités où la magie a sa place, inspirée des contes, légendes, mythes euh, et de l'histoire, la fantaisie fait partie des genres de l'imaginaire aux côtés de la science-fiction et du fantastique. Elle nous autorise un pas de côté, une prise de distance pour porter un regard neuf sur ce qui nous entoure et peut-être y faire advenir d'autres possibles.